Fala galera do canal YouTube Selvagem BJJ 2016, primeira posição do ano. É, particularmente agora nesse início de ano aí, eu não vou estar tá fazendo as posições para vocês. Sofri uma lesão aí no tendão do bíceps, fui submetido a uma cirurgia aí, estou me recuperando. Vamos contar hoje com a ajuda aí dos professores Dumont e professor Ivan, ok? Raspagem de hoje, meia guarda. Espero que vocês gostem. Os. Bom pessoal, agora o Ivan está ali na, na meia guarda, né? A canela da perna direita atravessada no peito do professor Dumont. Ele busca a perna do Dumont com a sua mão esquerda, faz um movimento ali similar ao de um levantamento de rosca, vai deslocar o seu quadril, impulsionando o joelho para fora, provocando o desequilíbrio, levanta, termina a posição por cima, estabilizando, garantindo assim os dois pontos da raspagem. Então, galera, essa foi a posição, a raspagem de meia guarda, é, carro-chefe aí do nosso professor Ivan, adora essa posição. Raspagem simples, eficiente, dois pontinhos. Um grande abraço, até a próxima semana. Os